भरतकुल कलिके भावरसानंद परिणिताकारे जगदेक मोहन कले जय जय रंगादी देवते देवी नमस्कार मी यशश्री पुणेकर भरतनाट्यम ही एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्यशैली आहे भरतनाट्यमचा उगम भारतातील तमिळनाडू प्रांतात तंजावूर शहरात सुमारे पंचवीसशे वर्षांपूर्वी झाला तंजावूरच्या राजांनी या नृत्यकलेला खूप प्रोत्साहन दिलं बृहदेश्वर मंदिर आणि सरस्वती महाल हे ग्रंथालय आजही याची साक्ष देत आहेत भरतनाट्यमचा उगम भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्र या ग्रंथात असल्याचे आढळतं नंदिकेश्वराचा अभिनय दर्पण हा ग्रंथ भरतनाट्यमचा संदर्भ ग्रंथ म्हणून ओळखला जातो या प्राचीन नृत्यशैलीला कठीण काळामध्ये टिकवून ठेवलं ते देवदासींनी पूर्वी पूजेचा उपचार म्हणून देवळात हे नृत्य सादर केलं जात असे नंतर ते राजदरबारात उत्सवात सादर केलं जाऊ लागलं आणि आता रंगमंचावर सादर केलं जातं ही शरण कला असल्यामुळे गुरूंकडून शिकणं आवश्यक असतं भरतनाट्यम ही एकल शैली किंवा एकाहार्य आहे एकच नर्तकी विविध भूमिका साकार करते पण आजकाल समूहातही हे नृत्य रंगमंचावर सादर केलं जातं यामध्ये शुद्ध नर्तन म्हणजे नृत्य आणि हावभाव म्हणजे अभिनय असे दोन्ही प्रकार असतात पुरुषयुक्त नृत्य म्हणजे तांडव आणि स्त्रीयुक्त नृत्य म्हणजे लास्य अशा दोन मिती या नृत्याला आहेत नर्तकी आकर्षक रंगाची विशिष्ट पद्धतीनं शिवलेली साडी नेसते त्याला सुंदर पंखे असतात केसांचा आंबाडा आणि वेणी गजऱ्यांनी सजवलेली असते चंद्रसूर्य प्रतिमा बिंदी तलई सामान झुबे वेल बांगड्या विशिष्ट प्रकारची गळ्यातली आणि घुंगरू यांमुळे नृत्याला उठाव येतो नृत्याच्या साथीला गायक मृदंगवादक व्हायलिन किंवा विणावादक आणि बासरीवादक असतात तालमवर नृत्य शोल्ल म्हणणाऱ्यांना नटवुनार असं म्हटलं जातं चेहऱ्यावरील आणि डोळ्यांमधील हावभाव आणि हातांच्या विशिष्ट मुद्रांमधून भावना रसिकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात पताक त्रिपताक अर्धपताक कर्तरी मुख हा मयुरास्य अर्धचंद्र अराल हा, मुष्टी शिखर कपित्थ कटकामुखहा आयतमंडल ही या नृत्याची मूलभूत स्थिती आहे हात पाय कंबर यांच्या प्राथमिक हालचालींना या नृत्याची अद्याक्षरं समजली जातात त्यांना अडवू असं म्हणतात भरतनाट्यम मधील रचना रसपरिपोष होण्याच्या दृष्टीनं एका विशिष्ट क्रमानं केल्या जातात त्याला मार्गम असं म्हणतात मार्गममध्ये सुरुवातीला देवता रंगमंच गुरु आणि रसिकांना वंदन करून अलारिपू ही रचना सादर केली जाते हळुवार उमळणाऱ्या कळीप्रमाणे डोळे मान खांदे आणि हात यांच्या हालचाली आलारिपूमध्ये असतात तिश्र चतुश्र मिश्र खंड संकीर्ण अशा विविध जातींमध्ये विलंबित मध्य आणि द्रुतलयीत हे नृत्य सादर केलं जातं तै तै दयुंदा तत तांग tổng tổng tết tổng tổng tỷ tiết tỷ या पुढच्या रचनेमध्ये नृत्यात स्वरांचा सरगमचा समावेश होतो जणू काही स्वरांचं दृश्य स्वरूपच नर्तकी रंगमंचावर साकारते स्वरांचा चढ उतार त्यातली मीड आस लक्षात घेऊन सादर केला जातो जतीश्वरम मार्गममध्ये शब्दम कौतुकम अशा रचनांमधून शब्द साहित्य शोल्लांचा समावेश नृत्यात होतो त्यानंतर शुद्ध नर्तन आणि अभिनयाचा संगम असलेली वर्णम ही रचना सादर केली जाते अभिनयाच्या भागात रती म्हणजे शृंगार वात्सल्य आणि भक्ती या भावनांनी ओतप्रोत अशी पदं साकार केली जातात तमिळ तेलगू कन्नड संस्कृत मराठी हिंदी अशा विविध भाषांमधली ही पदं वैश्विक भावना रसिकांपर्यंत पोहोचवतात मयी जननी दृष्टिस्य करुणा हे जननी दृष्टिस्य करुणा हे मयि जननी दृष्टिस्य करुणा कार्यक्रमाची सांगता शुद्ध नर्तनाच्या तिल्लाना या रचनेनं होते तिल्लानामध्ये तनोम तदीम तन तनदेरेना अशा नोमतोमच्या बोलांवर आनंदाची अभिव्यक्ती नृत्यातून साकारली जाते शेवटी गुरु देवता रंगमंच आणि रसिकांना वंदन करून मंगळमनी कार्यक्रमाची सांगता होते